pullo undulaatte. Ei ole undulaatte. Ei ne ole Miksi? No. Mitä ne on? Nämä on ruusupaijasia. Undulaatit on ihan erilaisia. Onko se joku vitun rasisti? Vai Joo. se... Vai... Onko käynyt koskaan töissä? Et. Me töihin. Me töihin. What is up, Traveler Nation? I'm your host, Killer Keepstar. Let's scare on. into the news! Hurriturri on rasisismi lol. turri on rasisismi lol. turri on rasisismi lol. Toivon, että palat helvetissä hurhlugannes. Hurrituri menehtyi eilen paskamyrskyssä. Hänet tullaan aina muistamaan rasistina ja hyvä että kuoli. LOL.